картондон кесилген туура эмес формадагы фигуранын оордук борборун табалы жука жипке илинген жүк ийне карандаш жана сызгыч керек фигураны жиби бар ийнеге илебиз фигурага оордук күчү жана серпилгич күчү аракет этүүдө фигура кыймылсыз болгон үчүн бул эки күч бири бирин салмактантууда демек күчтөрдүн колдонуу чекити бир сызыкта жатат фигурага вертикалдуу сызык жүргүзөбүз эми фигураны башка четине илебиз дагы кайра вертикалдуу сызык чийебиз. ушундай аракеттерди дагы бир жолу кайталайбыз түз сызыктар бир чекитте кесилишкенин көрүп турабыз бул чекит фигуранын ордук борбору болот табылган чекитте фигураны ийненин учуна коёбуз. фигура тең салмактуулук абалында турат демек биз аныктаган чекит фигуранын оордук борбору